मैं हूँ विनीता आप देख रहे हैं बिंग पॉजिटिव विद विनीता मैं आपको कहना चाहूंगी अर्न टू गिव मतलब हम कमाएं और उसे बांटें ना कि कमाएं और अपनी तिजोरियों में बंद करते रहें बैंक बैलेंस बढ़ाते रहें क्या फायदा है क्योंकि हम कमाएंगे दाएं से कमाएंगे बाएं से बांटेंगे तो जितना कमाएंगे उससे कई गुना अगली बार कमाई होगी क्योंकि देखा कई बार हमने सुना है कि भिखारी भी होता है पूरी जिंदगी एक एक दो दो रुपए ऐसे हर एक के आगे हाथ फैलाता रहता है और मरने के बाद उसकी झोपड़ी में ढेरों सिक्के मिलते हैं ऐसी कमाई का क्या फायदा हम कमाए और दोनों हाथों से लुटाएं तो परमात्मा हमें हमारे ऊपर बरसात करता है धन की और खुशियों की आज मैं कैलिफोर्निया के आपको सैम का उदाहरण देना चाहूंगी कि जो आज एफ कंपनी के फाउंडर हैं उन्होंने सोचा कि मैथ पर बहुत पैसा होना चाहिए तो उन्होंने क्या करा बिटकॉइन का जो बिजनेस शुरू करा धीरे धीरे वो इतने उनतीस साल की उम्र में शुरू करा था तीस साल की उम्र होते होते वो मतलब सब सबसे छोटी उम्र के सबसे बड़े रईस व्यक्तियों में उनकी नाम आने लगा लेकिन आप देखिए आज भी वो एक नॉर्मल सी टोयोटा गाड़ी में में घूम रहे हैं कोई बड़ी बड़ी कोई महंगी गाड़ियाँ नहीं है अपने चंद दस बारह दोस्तों के साथ एक मकान में रह रहे हैं ना कोई बड़ी आलिशान वो कोठी है बस वो क्या कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं पे जो बीमार पशु पक्षी होती उनकी सहायता कर दे रहे हैं भोजन दे रहे हैं गरीब बच्चों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं जो कि झोपड़ियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं हॉस्पिटल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं आप देखिए उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं रोज का एक करोड़ रुपए बांटूंगा देखिए पहले उन्होंने रोज का डेली का ध्यान दीजिए एक करोड़ रुपए बांटना शुरू करा फिर परमात्मा की कृपा से उनके पास धन बढ़ना शुरू हुआ तो उन्होंने बारह करोड़ बांटना शुरू कर दिया अब उन्होंने ये संकल्प कराया वे आने वाले दस साल तक करीबन चालीस करोड़ रुपए वो बांट डालेंगे आप ये देखिए कोई सोच भी सकता है आज उनके पास आ रहा है तभी वो बांट रहे हैं मतलब गिव एंड टेक वाली बात है हम आगे देंगे तो वो आदित्य शक्ति जो है वो जो लाइट है जो ऊपर बैठी है वो हमें दे रही है इसलिए आन टू की मतलब खाली जोड़ने का ना सोचे आगे बांटने का भी सोचें गरीबों की सहायता करें ये जो मुख जी जो जानवर होते हैं जो सुन नहीं सकते उनका ज़्यादा से ज़्यादा हम सहायता करें तो परमात्मा हमारी सुनेंगे मैं एक चीज कंक्लूजन में ऐड करना चाहूंगा आप सब अभी एक शार्क टैग इंडिया आ रहा है उसके अंदर ना ऐसे काइंड ऑफ ऐसे कंपनीज होती है वो इन्वेस्ट करते हैं लोग तो ना बहुत पॉपुलर हो रहा है इसके अंदर ना इनडायरेक्टली बताया गया था सीक्रेट्स ऑफ बिजनेस एक दो चीजें इस वीडियो में भी बताई गई है मैं सबका कंक्लूजन डाल दूंगा तो सबसे पहली बात अगर हम देंगे तो हमें मिलेगा जितना देंगे उतना मिलेगा एक ही सिंपल सा सीक्रेट और कॉन्सेप्ट बोलो कुछ भी बोलो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है एंड मैं ना एक चीज बोलना चाहूंगा उन्होंने लूप होल ढूंढा उन्होंने लूप होल ढूंढा बिटकॉइन के अंदर कि काइंड ऑफ जापान और अमेरिका के बीच में जो जो अमेरिका के अंदर टेन थाउजेंड डॉलर का है वो जापान में इलेवन थाउजेंड डॉलर का right, right. वो लूप होल ढूंढ के उन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया एंड उन्हें पता था उन्होंने सिर्फ वीकेंड में काम करके इतना बड़े बन गए कि किसी ने सोची ना होगी so that's it for this video बेटा वो मार्क्स जैकोबर के बारे में बताते हो मुझे या yeah, तो इसको भी मैं ऐड ऑन करूंगा मार्क जैकेबर बिना वो एक कॉलेज स्टूडेंट थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पायरेसी और कमाने पे ध्यान दिया उन्होंने सिर्फ कमाने और पायरेसी पे ध्यान दिया लेकिन ले, लेकिन आज आपको भी पता है और हमें भी पता है कि किसने असली कमाई करी सैम जिनो जो एफ टी एक्स कंपनी को ओन करते हैं उन्होंने ज्यादा अंदर मतलब गॉड के पास जाने की करी so that's it for this video we will made in next one please subscribe to our channel and like this video and more to give others Bye bye. Fearless.